对不起。 отдыхаю. Да. Конечно, он не шипел. Конечно, дай мертвый. Ой. Что, проснулся? Добрий ранок. Ну, скоріше всього, що цим очкам вони бачать. Дивися. Як перевіримо. Зараз побачиш. Що потрогати. треба ще водички не принести, певно. 嗯。 Чекай. Ні, більше не будемо парити. Ну, вони тебе студять тако. То треба вдітися, як тут. Угу, я маю, я маю мерти. Ну то холодно тобі. 使わんのか。